अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चेस को कैसे खेला जाता है और उसके कौन कौन से बेसिक रूल्स हैं इस लेसन को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है चेस की गेम को समझने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है आपने पहले हिस्से में हम देखेंगे कि कौन कौन से पीसेज हैं उनके क्या नाम हैं और कैसे मूव कर सकते हैं तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहला जो पीस है वो है क्यून क्यून तमाम डायरेक्शन में मूव कर सकती है और किसी भी हाली स्क्वेयर में ये मूव कर सकती है यहाँ पे क्यून देखें आप तो तमाम ग्रीन हाईलाइटेड स्केयर में ये मूव कर सकती है और वहाँ पे मौजूद एनिमी के पीस को कैप्चर कर सकती है तो मैं इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाऊंगा यहाँ पे next is the king king भी सारी डायरेक्शन में मूव कर सकता है लेकिन सिर्फ एक स्केयर ही मूव कर सकता है इस गेम में सबसे इम्पॉर्टेंट पीस किंग है इसको आपने बचाना होता है आपका ये पीस कैप्चर हो गया तो आप गेम हार जाएंगे यहाँ पे ये वाइट किंग सिर्फ इन ग्रीन हाईलाइटेड स्केयर में ही मूव कर सकता है हर डायरेक्शन में लेकिन सिर्फ एक एक square next is the bishop bishop सिर्फ डायगनल मूव करेगा क्रॉस की शेप में और किसी भी हाली स्केयर में मूव कर सकता है यहाँ पे आप देखें तो ये जो वाइट बिशप है ये राइट डायगनल में ही सिर्फ मूव कर सकता है लेफ्ट डायगनल में अपना ही पीस आ जाता है इसलिए मूव नहीं कर सकता नेक्स्ट इज द रूक रूक हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करता है या लेफ्ट राइट या फॉरवर्ड बैकवर्ड ठीक है आप कह सकते हैं प्लस की शेप में ये मूव करेगा यहाँ पे वाइट रूक इसको मैं राइट साइड पे मूव करवाऊंगा नाइट नाइट हमेशा जो है एल ये सेवन की शेप में मूव करेगा और ये किसी भी पीस के ऊपर से जंप करके भी आगे अपने टारगेटेड स्केयर में जा सकता है यहाँ पे आप देखें तो वाइट नाइट जो है इन तमाम ग्रीन हाईलाइटेड स्केयर में मूव कर सकता है और इसको मैं एनिमी के पीस को कैप्चर करूंगा यहाँ पे पान पान हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा पहली बार में आपके पास चॉइस है कि आप एक स्केयर मूव करवाएं या दो स्केयर लेकिन उसके बाद ये हमेशा एक स्केयर ही फारवर्ड मूव करेगा लेकिन अगर फारवर्ड कोई एनिमी का पीस आ गया है तो ये उसको कैप्चर नहीं कर सकता और नहीं आगे मूव कर सकता ये हमेशा कैप्चर करेगा डायगनल वाली साइड पे यहाँ पे एनिमी के पीस को ये यहाँ पे कैप्चर करेगा और हमेशा मूव करेगा फारवर्ड चेक की गेम को समझने के लिए इन तीन कंडीशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है पहली कंडीशन है चेक चेक में आपने एनिमी के किंग को जब घेर लेते हैं आप एनिमी के किंग को तो उस टाइम आपने उसको एक जो है वार्निंग देनी होती है कि भाई यहाँ से स्केप हो जाओ वरना कैप्चर हो जाओगे ठीक है तो ऐसी कंडीशन को चेक कहते हैं यहाँ पे आप देखें तो जो वाइट क्यून है इसने ब्लैक किंग को कैप्च चेक किया है ठीक है और वहाँ पे ये स्केप हो गया है black king next is the checkmate checkmate check की वो स्पेशल कंडीशन है जिसके स्केप नहीं हुआ जा सकता अगर आप एनिमी के किंग को चेक कर लें और वो वहाँ से स्केप ना हो सके तो ऐसी कंडीशन को चेक मेट कहते हैं यहाँ पे आप देखें तो वाइट किंग जो है इसके पास ए की स्क्वेयर है जो हाल ही जिसमें ये मूव कर सकता है लेकिन उसमें भी अगर मूव करेगा तो ब्लैक क्यून जो है उसको वहाँ पे भी कैप्चर कर लेगी क्योंकि ब्लैक क्यून जो है वो स्ट्रेट भी वार कर सकती है next is the stalemate your draw अगर अपोनेंट किंग के पास कोई भी लीगल मूव नहीं बची ठीक है अगर अपोनेंट जो आपका प्लेयर है उसकी बारी है लेकिन उसके पास कोई भी लीगल मूव नहीं बची यहाँ पे आप देखें तो जो ब्लैक किंग है इसके पास कोई भी लीगल मूव नहीं बची ये राइट मूव करेगा तो वहाँ पे रूक कैप्चर कर लेगा लेफ्ट मूव करेगा तो क्यून कैप्चर कर लेगी इवन तो ऐसी कंडीशन में जो चेस की गेम है वो ड्रा हो जाती है अभी वो सेफ है next is the castling castling वो स्पेशल कंडीशन है जिसमें कोई एक प्लेयर दो बार अगट्ठी मूव कर सकते हैं अपने पीसेज को और वो दो पीसेज कौन कौन से हैं रूक और किंग लेकिन अगर वो अपनी इनिशियल कंडीशन पे मौजूद हैं और उनके दरमियान की जगह भी खाली है यहाँ पे आप देखें तो ये जो वाइट किंग है और रूक है इनके दरमियान आप कास्लिंग कर सकते हैं इनको इनकी जगह रोटेट कर सकते हैं दो स्केरी हमेशा मूव करेंगे remember chess is a game played less with the pieces and grade with the mind जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे प्लेयर आप बनेंगे ये वाली वीडियो तो जस्ट बिगनर्स के लिए थी मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई हुई है आपके लिए कि आप चेस की गेम को बहुत आसानी से कैसे जीतेंगे लिंक वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि आप सिर्फ थ्री मूव्स में आपने चेस की गेम को जीतना है तो लाजमी मेरी वीडियो देखें I hope you like this video and don't forget to subscribe my YouTube channel thanks for watching